Aê pessoal, aqui é a Paloma, tô jogando Guilty Gear Strive, uma FT5 com Zangief bolado. Valeu Tony por jogar comigo. Pessoal, segue ele na roxinha Zangief Underline Bolado. Deixe seu like e se inscrevam. E é isso aí, bora pro vídeo. Pessoal, eu sou a player 1. Nossa. Gangão bolado. Você vai ver. Eu Tô conseguindo atacar. Toma, meu golpe também. Nossa. Socorro! O Brasta não! É vai pra lá. Putz, meu. Oh, meu. Deu belo um cascudo na minha cabeça. Agora você vai ver. Ficar assim não. Ficar assim. Eita. Toma! Fica pra lá. Loucão bolado tá bem boladão. Toma, meu Buster! Eita! Mal começou, ele deu dele! Pra aí. Eita! Puxa vida! Buster, não, meu! Tava muito bom pra ser verdade. Mission accomplished. Well done. Return to base. Bora lá! Eita! Do Buster nada. Olha! Mingão bolado está jogando bem, viu? Turma, vá pra lá. Precisa ganhar, né, também? Só você quer ganhar? Chave especial, não! Ainda também tá que eu sobrevivi no A10. Nem me deixou dar um agarrão. Segura aí no especial. Morre! Going smoothly. Dual 2. Pablo! Puxa vida! Buster, nada! Vem pra cá pra você ver. Tô reparando que o zangão bolado tá bom no cara quente. Vem! Com tudo deslizando pra me agarrar. Slap. Proceeding on Duel 3. Let's rock. Xavier tentando puni-lo. Toma! Cai aí também! Ah! Well done. Return to base. Missão cumprida! Duel Let's rock. Toma porrada, quer começar toda vez? Aí não. Você vai ver. Derriche. Ah, seu esperto dando bolado. Queria dar especial. Ah, eu tô bem! Tô. Meu, esperando eu dar um pulinho pra dar especial. Patador. Tá, tá bom, ganha aí, vai. Let's rock. Catou bem. Você tá bem treinado, viu, boladão? Agora você vai vir. Como que eu saio daqui? Eu não sei. Ataca. <laughs> Tá Esse cara sou dele? Pursuing ah, morre logo. Bem treinado esse cara. Eu achando que eu tava jogando bem. Ai, morre logo. <laughs> Ai, difícil. Eita, saiu do meu aqui do meu Buster! lá, seu esperto. Deixa eu atacar também. Socorro, vai pra lá. Gente. Complicado. E não me deixou fazer foi nada. Proceeding with the mission as planned. Vem não. Ainda tá há esperança. Torçam por mim, pessoal. Duel 1. Let's rock. Ah, Tapa. Tá. minha Eita! Não é que deu bosta de mim, Tentando tomar cuidado. Gente, agora você vai ver, cara. Morre logo! Ah, ele pode virar a gente. Mano, morre! <laughs> Tome slash na sua cara! Eita, preula! Já vira! Como que eu saio com mano? Em vez de atacar, né? Ah! Vai que surra, viu, boladão? Você vai ver. Eita! E não me deram nenhuma chance. Let's rock. Eita! Tá. Puxa vida! Fico aqui no canto só apanhando. Vá. Você vai ver. Eita! bonita. Ah, ia ser jogada bonita. Ia. Ai, gente. Segura aí meu especial. Toma tudo. Me empatei do mais sangue. Toma! Yes! Missão cumprida! No sufoco, mas foi. Gente, preciso desse canto. E, e eu não consigo. Não! Não dá até pra a tela. Asa, meu bolado. Olha. Pra eu vencer agora... Foi difícil. Tava impossível, na verdade. Agora você vai ver. Tentar ganhar. Ah! Master, não! Mas que surra! Chega, né? Putz, meu! só me deixa nesse canto pra apanhar, né? Ah. Eita, preula! Protected! How did he steal my Forgive me, President Gabriel. Slash. Slash. Ganha aí, né? Preciso treinar mais. Copy that. Awaiting next report. Duel 1. Let's rock. Eita! Olha, deu cara quente em mim. Eu preciso treinar esse golpe, gente muito complicado de fazer, mas eu vou conseguir. Puxa vida! Olha, dando rasteiro e tudo. Uma metralhadora na sua cara! Eita! Basta! Gente. Socorro! Dá o slash logo, senão eu morro. Duel 2. Let's rock. Eita! Toma lá. Gente, Buster, não! Olha o meu sangue! Tem que querer me agarrar de novo, nada. Ai, oh. Fica pra lá. Ei, tá, não fiz foi nada. Você vai, bicho. Socorro! Desse jeito eu vou morrer! o meu counter. Vai, todo o meu poder! Você só na defesa, né, seu esperto? Agora você vai ver. Gente, eu não tô conseguindo punir. Para com isso! Socorro! Return to base. Man. Duel one. Let's rock. Pessoal, torçam por mim. Esse final ali, você vai ver. Puxa vida! Olha! Vá pra lá! Sobre o meu brush. Mas não adianta em nada. Eu empurro ele pra lá, mas não tem jeito. Meu, aí não. De novo, Slash. Slash rock agora. <laughs> que coisa. Olha. Mas tá demais esse bolado. Ah, cara. O que que você fez? Ficou treinando o dia todo, só pode. Ganha aí, né? Fazer o quê? Well done. Return to base. Well done. É o danada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, é, compartilhe com seus amigos e amigas. Valeu por acompanhar o vídeo até aqui e que realmente eu preciso treinar bastante. E é isso aí. Tchau.